Simbo dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda saat ini. Dan terima kasih selalu setia dengan channel Oma Simbo. Oh ya, pada kesempatan kali ini masih sama seperti video-video sebelumnya, tim Oma Simbo menyuguhkan video perjalanan ke tempat-tempat yang memiliki cerita sejarah dan episode kali ini tim Oma Simbo melakukan perjalanan ke makam Ki Ageng Mangir. Lokasi makam Ki Ageng Mangir di Sorolaten, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ki Ageng Mangir adalah suami dari Ratna Pembayun di mana Ratna Pembayun adalah putri dari Panembahan Senopati. Setelah tiba di lokasi, kami bertemu dengan Ibu Mina. Beliau cucu dari juru kunci makam Ki Ageng Mangir. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nyur ngapunten nggih mengke menawi bahasa kula campur bawur nggih. Wonten Jawine, wonten bahasa Indonesiane nggih, saestu kula nyuwun pangapunten. Eh, kula wonten mriki namung mewakili kemawon, nami kula eh, Ibu Mina, lajeng menika kakak kula Ibu Wagina, dadosipun kula ndampingi ingkang sepuh. lajeng rumi niki kula namung mewakili mawon nggih Mbak Mas engkang pindah niku juru kuncinipun simbah kula lajeng simbah kula sampun sedha kakung putri lajeng uh, eh, lumingsir wonten bapak kula bapak kula nggih sampun sedha lajeng lumingsir wonten mamak kula lah mamak kula sampun sepuh engkang nerasaken resik Mbak Yu kula ingkang dampingi kula ngaten boleh minta cerita sedikit mengenai di sini lokasinya oh ya boleh aja tapi sebisanya saya dan iya. setahunya saya ya mbak ya iya, <laughs> kalau sini ikut eh, sini dusun Soroladen itu ikut wilayah eh, kelurahan Sidokarto kecamatan Budian ya kabupaten masih Sleman di sini makam Eh, nyuwun makam Ki Ageng Mangir. Lah itu makam Ki Ageng Mangir pertama kali yang menemukan itu Pak Warno yang Semare di sebelah Ki Ageng Mangir. Nyuwun sewu kalau sik Semare pengerti mbok bilih mangke pertanyaan anggenipun kula jawab wonten kalepatan saestu kula nyuwun pangapunten kalian Ki Ageng Mangir Semare wonten mriki lan sedaya simbah-simbah kan Semare wonten meriki lah yang manggihaken sepindhah niku Pak Warno dados juru kunci pun simbah kula Pak Warno dados sesepuh ingkang sepindah meriki ye, juru kunci pun simbah kula lah <clears throat> eh, Pak Warno niku sebelum dibangun dan menemukan setelah ditemukan baru dibangun dibangun itu sekitar tahun 72 berarti ditemukan sebelum tahun 72 sekitar tahun 70-an itu ditemukan tapi belum dibangun loh mbak lah dibangun baru tahun 72 terus Rumiyin ini kok uh, makam pemakaman umum ya bu? kemungkinan mbak lo kan dari lain ya uh, tahun eh, niki dibangun nembe nembe <laughs> dada sikon nggih kemungkinan rumahnya itu nggih Makamu nah, mau vlog dinten lah selama diketemukan makam Ki Ageng Mangir niki terus nggak ada yang masuk dimakamkan di sini kecuali Pak Warno Pak Warno karena yang menemukan dan dia ada yang bertanggung jawab bisa dimakamkan di sini kan ada dua tombak di kota Kecil sama di sini toh iya ya kalau yang di kota Kecil kan eh, setengah di luar setengah di dalam itu tapi nyuwun sewu nyuwun ngapunten banyak yang mengatakan asli di sini tapi itu tergantung kemantapan manahipun piyambak piyamban <laughs> buatan sakit memaksa kalau ziarah gimana oh kalau saya pribadi ya Mbak ya kalau iaro itu yang saya utamakan mendoakan mendoakan yang semare di sini di sini kan ada ya gemangir itu kan yang pokok tapi mendoakan kalau udah mendoakan itu baru lain-lain tapi jangan salah kaprah semua itu cuma untuk antara aja yang penting kan jadinya mendoakan gitu kalau saya pribadi loh mbak tapi kan saya nggak nanyain satu sama satu satu sama jadi nggak tahu keperluannya apa itu nggak tahu cuman kalau saya pribadi ya utama itu mendoakan kalau untuk waktu Bu dari jam berapa kalau di sini ya mbak eh, sifatnya kan umum siapapun boleh yang penting tidak mengganggu satu sama yang lain saling menghargai itu mau pangkat itu mau di sini sama nggak ada perbedaan apa apa cuma eh, kalau peraturan itu kan nggak dicantumkan mbak sini kan sifatnya sederhana dan tidak boleh di uh, apa ditonjol-tonjolkan jadi makam juga sederhana peraturan juga kita sendiri harus tahu oh peraturan kalau di makam menerapkan diri sendiri kalau begini pas enggak nah kita kan bisa menilai sendiri kalau peraturan yang utama itu ya lebih dari tiga hari tiga malam itu harus lapor sama pak duku kalau dulu waktu belum corona gini ya mas mbak itu tiga hari tiga malam saya minta KTP cukup yang meminta saya nanti saya laporan ke Pak Dukun kalau sekarang penjaranya yang datang ke tempat Pak Dukun jadi sampai berapa hari itu boleh cuman ada laporan gitu karena ya keadaan kayak gini toh mas mbak gitu saling menjaga dan mengikuti uh, peraturan pemerintah gitu jadi semua kan diikuti biar nyaman pengelolaan ini berarti dari pemerintah pemerintah enggak pemerintah enggak ada mbak di sini dari orang-orang yang peduli aja kayak seperti saya gitu uh, apa ada yang mau mencarikan untuk kancingan gitu kasarnya tapi saya itu kan cuma naluri aja dari simbah-simbah dulu jadi di sini itu saya juga prihatin. Jadi itu untuk saya pribadi. Gitu aja. Nunggu tetesnya embun kalau orang Jawa <laughs> gitu. nyuwun ngapunten nggih Mbak, menawi ingkang mlebet jelas Ki Ageng Mangir nggih. Lajeng ingkang sebelahipun Pak Warna kala wau kalian Bu Warno ingkang manggihaken makam Ki Ageng sak saderengipun dipun bangun. Lajeng menawi ingkang ngajeng niki ingkang sisi miring niku nyuwun ngapunten kawit suwar di simbah kula menawi wonten ingkang nyuwun kersa mboten mangertos. Dadosipun kula nggih mboten mangertos ngaten. Okay. menawi menika tasih trah celak mriki mawon. E, dusun Dajuran niku lajeng menika godean iku lurah-lurah. Wintinge niki nam namung niku nggih mengalir kula kula pribadi nggih nggih kepercayaan itu kan manahipun kembali manahipun piyambak-piyambak kala wau nggih Mas, Mbak. Niku wonten uh, makamipun Eyang Barklitik wonten wingking dados menawi kalian mangkamipun Ki Ageng Mangir sakilanipun wonten jawi boten nggih niku eyang baru kliting eyang baru kliting itu dadasnya e, untuk dua nama mbak itu mbak saya sendiri juga nggak begitu uh, jelas ya mbak ya itu kan uh, untuk dua nama mbak uh, apa tuh mbak sama yang satunya tuh nama namanya apa gimana gitu kan mbak tapi yang jelas kan untuk nama oh, kawinnya ya, ya. kan terkenal tuh mbak itu iya, mbak yang baru kelinting gitu nah ya untuk ini kata ya karena oh. luar Jawa kata uh, eh, istana kepresidenan pusar mawon wonten kata anje kembalikan ke wah iya. mbak kemantepan manahipun tiang mbak menawi keratonipun kan wonten eh sandhanipun napa pasangan menika menawi wulan ruwah kaya suronku rutin setiap mereka sama tindak mriki menawi kala ini kantenan kawan tenan nembe ngoten iki dados namung perwakilan pun wonten Pak Duko, lajeng Pak Lurah, Pak Tarik, saking mangir niko kereta niko niko makanya mereka kula ngaturi tak dukung dan niku sampun program rutin mbak ini mereka enggan anu niku sifatnya pun umum mbak kagem cinta malam angsa kemarin si sami <laughs> umar mi pangkat pangkat pun lepas sami mawon <laughs> kakak sekarang luar jawan niku kakak terambul wonten Serpong Palembang, Pekanbaru. Kata Mbak, paling kata menawi terakhir saking kebumen. Niku paling kata saking kebumen. Yes, yang kalau pakai. Ibu menino kan wonten tulisan Cipta Rasa terus tepin kok wonten nggih. Wonten tulisan apa ya? Cipta Dadi. Cipta Dadi menino apa sih pun apa nggih, Bu? nggih niku ngamun nggih Mbak kula mboten saged pastinipun niku napa namung eh nyep cipta rasa niku kan pun kenenga nyiptakaken rasa to Mbak lah mengke menawi mlebet sampun dugi cipta dadi mengke niku kula kinten nggih ndadosaken raos ingkang sae ngoten kemawon simpelipun <laughs> Bilang gini pun kula nanggap wonten kalepatan, saestu kula nyuwun pangapunten. Niki namung tuker pengalaman kemawon generasi nggih. Nggih, sami-sami lho. Nggih. Ngantun napa dadakan. Nggih, kula nggih semanten ugi sesaget kula namung ngoten niku mbak niki namung neras kemawon tuker pengalaman.